jalurnya jadi jalan kampung itu ada patok nah ini kan jalan belok nah bentar lagi akan nyatu dengan titik percabangannya di sini jalurnya ya ada patok juga untuk jalur yang ke Boyolali nah samping ini pas tepat di samping jalan ini jalan nasional 16 ini saya lanjutkan sampai Purwosari saja ini adalah perjalanan yang mengarah ke tali arah Purwosari jalannya di sini nanti sekalian mampir di pabrik gula eh X pabrik gula Pajang dan tempatnya ada di Heritage Place Eropa ada patok milik tanah milik KRI ini realnya bawahnya terpendam terpendam bawah tanah sampai dengan selesai ini lokasi saya di titik ujung ekor baduk yang mengarah ke Ferrari jangan lupa like, comment, share, dan subscribe oke tunggu video selanjutnya ya